خٲطرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ٲسٕس بہٕ تَتھ جیلَس نَژان آسان تِمن پٕنٛژٕ والٮ۪ن سۭتۍ یِم ٲسۍ أمِس ایس پی یَس سۭتۍ سُہ حظ اوس نہٕ یورُک مانان مےٚ حظ ترٛوو حَلَم تٔمِس مےٚ حظ رٔٹۍ تٔمِس تَلہٕ پٔتۍ حَلمَس منٛز مےٚ دوٚپ وۄنۍ اگر یہِ غلطی چھِ وۄنۍ دِ معٲفی مگر سُہ حظ اوس وَنان آز ترٛاوان پَگاہ ترٛاوان آز ترٛاوان پَگاہ ترٛاوان اوترٕ دیُتمُ آتھوارِ دۄہ دِل فٲصلہ دوٚپُن وۄنۍ ترٛاوون ژٔنٛدٕروار ژٔنٛدٕروارِ دۄہ گٔے دوٚپُن ہے وۄنۍ ترٛاووکھ بوموار بوموارِ دۄہ کَہہِ بَجہِ حظ اَسی ژےٚ یہِ گَرِ أمۍ حظ کوٚر ژورِ بَجہِ رٲژ فون یہِ حظ چھُ یِمو راتَس منٛزٕے سۄکھرومُت نٮ۪بر اگر یہ نیبر نین تیوہن کم سی کم ونہ فون کران دہن ہے نمبر نبر بہ وا با یس پابلم اچ خا بہ واس فرق امس یو ہسپتال پین تین اوس پہ نمبر پلس والی ہسپتال تک کھاس ریل پہ گئی بہت گئی بیس تور پہ وون تمو تن پھروا کہ تروسن Манжитами скотя дога един нимтис, тимол, карню, кос дога ес. Ты не сгай аз кун буда. Аз гис кун буда, им бор ню гос там то ти гунду. Там то трайо кайо ко зар пара вар пара то трайо там то. Аз гис кун буда бей нимтис. Намон кун вондон коримо я аз пага аз пага аз пага то троук ни кихи. Война аз нюк нябар. تۄہہِ تۄہہِ پرٛژھوا والٮ۪ن کہِ أمِس کیٛاہ خطا چھُ کیٛازِ نِوان تِمو آئی نہ یور تِمو حظ تم ییٚتہِ دھمٲلۍ کَرٕنۍ دارِ پھٕٹرایَکھ دروازَن ٹاس چوب ہیٚتِکھ دِنۍ دوٚپُکھ اگر تۄہہِ شور أسۍ ہَسا مارو أسۍ تَتہِ گَن ہُٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ اَسہِ واجَکھ لورِ آسَکھ یِتھ کٔنۍ اَتھَن منٛز لورِ دوٚپُکھ اگر ہَسا تۄہہِ کَتھ کٔروٕ أسۍ ہَسا مارو ییٚتہِ اَسہِ اَسہِ بیوٗٹھ ہٲبَت نہ حظ نہٕ تٔمِس وَننَس بٹھ ہوڑے تمنس تمہیں پوئ ادر کور یَپٲرۍ دوٗنُکھ یہِ بِستَر اَپارِ دوٗنُکھ بِستَر تُہٕنٛدِس کُٹھِس دوٗنُکھ بِستَر تَمام کینٛہہ دوٗنُکھ أمس کال پیلٹ أمِس پَلس مارچَس منٛز پیلٹ بیلو یہِ حظ گٔیو گٔیو تَتہِ تَتہِ تَتہِ نہٕ نہٕ شہیٖد دوٚپ وۄنۍ گژھو جِنازٕ جِنازٕ گٔے یِم واریاہ پَتہٕ چھَم پَے کیٛاہ اوس کَرُن ٲسۍ پیلٹ لالَس تَنہٕ پٮ۪ٹھ نہ حظ چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان وۄنۍ وو تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ آسان أنٛدرٕ کَنے بِہِتھ نہ چھُس ہٮ۪کان تاپَس نیٖرِتھ نہ چھُ ہٮ۪کان کینٛہہ نہ چھُ کَران کینٛہہ کٲم پَتہٕ تَمہِ پَتے گٔیَس تِلہٕ پیٚتِس تہِ پرٛابلِم اوس تِلہٕ پیوٚت تہِ خرابٕے اوس وۄنۍ علاجا وٮ۪لاجا چَلان تہٕ اوس آسان گرِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ أمِس اور ٲسِو گژھان مُلاقاتَس یہِ کیٛاہ اوسوٕ تَتہِ تۄہہِ وَنان یہِ اوس دَپان یہِ کیٛاہ کوٚر بہٕ کَر ترٛاونہٕ مےٚ چھُ اوٚشَن دود مےٚ چھُنہٕ یِوان وۄنۍ بوزنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ تھوڑا بہت اوسُس أکِس اوس یِوان لایٹ ہِش پَتہٕ اوسُس یَوٕ گوٚمُت تَتھ تہِ زیادٕ جیلَس منٛز وۄنۍ چھَس چھَس ٲسَکھ کَران کَران بہٕ تِمَن أپیٖل میٛانہِ طرفہٕ درپار چھَسَکھ معٲفی منٛگان یِتھ کٔنۍ نیوٗکھ تِتھ کٔنۍ واتنٲیتَن حظ بیٚیہِ پَنُن گَرٕ أسۍ نہ حظ ہٮ۪کو نہٕ تٔمِس تور سُہ حظ چھُ بیٚیہِ وی تٔمِس چھُ لال پیوٚمُت تٔمِس نہ حظ چھُنہٕ بوزنَے یِوان کینٛہہ